Without money, I'm on a world without money. World without money, I'm on a world without money. Me без денег я хочу, мир без денег я хочу, мир без денег я хочу, мир без денег. Я хочу мир без оружия, я хочу мир без войн, я хочу быть тем, кем я хочу, я хочу быть сама собой. Мир без денег я хочу мир, без денег я хочу мир, без денег я хочу мир, без денег. World without money. without money. I want a world without money. Я хочу мир, где царит любовь и понимание, мир, где нет побед несправедливых, мир, где нет проигравших, где судят, в общем, они по одному только бою или поступку где присуждаем всем награды World without money I want a world without money World without money I wanna wanna world without money World without money Wanna wanna world without money World without money, wanna wanna world without money.